Der kann mich schon lecken, fingern, ich lutsch da stundenlang, ist alles cool, der darf, darf mich schlagen, auf den, auf den Arsch, ins Gesicht, der kann mich anspucken, würgen, von mir aus kann ich auch ohnmächtig werden. Der kann mich auch anpissen, wenn er will. Der kann auch im Vorfeld drei Liter Wasser trinken und dann schlucke ich das auch. Der kann mich, mich den Hals ficken, bis ich kotze. Es, es ist okay. Ich mache das schon alles mit, aber das ist, kann ich auch nicht bei jedem machen.